जय हिंद मित्रों आज तक आपने श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित मधुशाला के नब्बे रुपाई नब्बे कविताओं को सुना जिसको रुबाइया भी कहते हैं हम पार्ट सिक्स में आज हम सुनेंगे रुबाइयाँ नंबर इक्यानवे से लेकर पंद्रह रुबाइयों तक पार्ट सेवन वीडियो ये होगा <clears throat> आशा है आप इसे देखते होंगे और लाइक करते होंगे क्योंकि हमारे मित्रगणों की फरमाइश पर ही ये वीडियो बनाने का हमने संकल्प लिया था तो सुनते हैं देख रहा हूँ अपने आगे कब से माणिक सिहाला देख रहा हूँ अपने आगे कब से कंचन क्या प्याला बस अब पाया कह कह कब से दौड़ रहा इसके पीछे किंतु रही है दूर क्षितिज सी मुझसे मेरी मधुशाला किंतु रही है दूर क्षितिजिसी मुझसे मेरी मधुशाला कभी निराशा का तुम घिरता छिप जाता मधु का प्याला छिप जाती मदिरा की आभा छिप जाते शाकी बाला कभी उजाला आशा करके प्याला फिर चमका जाती आँख मिचौनी खेल रही है मुझसे मेरी मधुशाला आँख मिचौनी खेल रही है मुझसे मेरी मधुशाला आया आगे कह कर पीछे कर लेती साकी बाला होठ लगा दे को कह कर बार हटा लेती प्याला नहीं मुझे मालूम कहाँ तक वह मुझको ले जाएगी बढ़ा बढ़ा कर मुझको आगे पीछे हटती बधुशाला बढ़ा बढ़ा कर मुझको आगे पीछे हटती बधुशाला हाथों में आने आने में हाय फिसल जाता प्याला अधरों पर आने आने में हाय ढलक जाती हाला दुनिया वालों आकर मेरी किस्मत की खूबी देखो रह रह जाती है बस मुझको मिलते मिलते मधुशाला रह रह जाती है बस मुझको मिलते मिलते मधुशाला प्राप्ति नहीं है तो हो जाती लुप्त नहीं फिर क्यों हाला प्राप्त नहीं है तो हो जाता लुप्त नहीं फिर क्यों प्याला दूर न इतनी हिम्मत हारूं पास न इतनी पा जाऊं व्यर्थ मुझे दौड़ाती मरू में मृग जल बनकर मधुशाला व्यर्थ मुझे दौड़ाती मरु में मृग जल बनकर मधुशाला मिले न पर ललचा ललचा क्यों आकुल करती है हाला मिले न पर तरसा तरसा कर क्यों तर पाता है प्याला हाय नियत की विषम लेखनी मस्तक पर वह खोद गई दूर रहेगी मधु की धारा पास रहेगी मधुशाला दूर रहेगी मधु की धारा पास रहेगी मधुशाला मदिराले में कब से बैठा पी न सका अब तक हाला यत्न सहित भरता हो कोई किंतु लट देता प्याला मानव बल के आगे निर्मल भाग्य सुना विद्यालय में भाग्य प्रबल मानो निर्बल का भाग्य प्रबल मानो निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला भाग्य प्रबल मानो निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला किस्मत में था खाली खप्पर खोज रहा था मैं प्याला ढूंढ रहा था मैं मृग नैनी किस्मत में थी मृग छाला किसने अपना भाग्य समझने में मुझसे धोखा खाया किसने अपना भाग्य समझने में मुझ साब धोखा खाया किस्मत में था अब घट मर घट ढूंढ रहा था मधुशाला किस्मत में था अब घट मर घट ढूंढ रहा था मधुशाला उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला उस हाला से चाओ मुझे जो दूर धर मुख से हाला प्यार नहीं पा जाने में है पाने के अरबानों में पा जाता तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला पा जाता तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला शाकी के है पास तनिक सी श्री सुख संपत्ति की हाला सब जगह है पीने को आतुर ले ले किस्मत का प्याला रे लठे ल कुछ आगे बढ़ते बहुतेरे दब कर मरते जीवन का संघर्ष नहीं है भीड़ भरी है मधुशाला जीवन का संघर्ष नहीं है भीड़ भरी है मधुशाला साकी जब है पास तुम्हारे इतनी थोड़ी सी हाला क्यों पीने की अभिलाषा से करते सबको बतवाला हम पी हम पिश पिश कर मरते हैं तुम छिपी छिपी कर मुस्काते हो हाय हमारी पीड़ा से है क्रीड़ा करती मधुशाला हाय हमारी पीड़ा से है क्रीड़ा करती मधुशाला शाकी मर खप कर जद कोई आगे कर पाया प्याला पी पाया केवल दो बुंदों से नहीं अधिक तेरी हाला जीवन भर का हाय परिश्रम लूट लिया दो बुनोने भोले मानव को ठगने के हेत बनी है मरुशाला भोले मानव को ठगने के हेत बनी है मधुशाला जिसने मुझको प्यासा रखा बनी रहे वह भी हाला जिसने जीवन भर दौड़ाया बना रहे वह भी प्याला मत वालों की जीवा से है कभी निकलते साप नहीं दुखी बनाया जिसने मुझको सुखी रहे वह मधुशाला दुखी बनाया जिसने मुझको सुखी रहे वह मधुशाला नहीं चाहता आगे बढ़कर छीनू औरों की हाला नहीं चाहता धक्के देकर छीनू औरों का प्याला शाकी मेरी और न देखो मुझको तनिक मलाल नहीं इतना ही क्या कम आँखों से देख रहा हूँ मधुशाला इतना ही क्या कम आँखों से देख रहा हूँ मधुशाला मद मदिरा मधुहयो आ सुन सुन मद मदिरा मधुहाला सुन सुन कर ही जब हूँ मत वाला मद मदिरा मधुहाला सुन सुन कर ही जब हूँ मत वाला क्या गति होगी जब अधरों के नीचे आएगा प्राला साथी मेरे पास न आना मैं पागल हो जाऊंगा साथी मेरे पास न आना मैं पागल हो जाऊंगा प्यासा ही मैं मस्त मुबारक प्यासा ही मैं मस्त मुबारक ही तुमको ही मधुशाला प्यासा ही बे मस्त मुबारक हो तुमको हो मधुशाला हो तुमको हो मधुशाला हो तुमको हो मधुशाला हंड्रेड फाइव रुपया इस पार्ट तक पूरा होते होते आपने सुना अब अगले पार्ट में हंड्रेड सिक्स रुबाई बढ़ते हुए फिर आगे को बढ़ेंगे धन्यवाद जय हिंद